قضية ومشكلة سياسية دينية معقدة وشائكة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أنهم أن ينحروا واحلقوا فقد قبل الله عمرتكم والصحابة أبوا أن ينحروا ويحلقوا ويعيد الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديثة كلامه ثلاث مرات وأبوا الصحابة على ذلك فمن وراء هذه القصة ولماذا أبوا الصحابة أن ينحروا ويحلقوا ومن أعطاه الحل لهذه المشكلة السياسية التي تخص الأمة بأسرها وكيف عالج النبي هذه القضية فإليكم القصة في عجالة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه داخل مكة ويطوف بمكة قال للصحابة عن رؤياه ففرح الصحابة فرحا شديدا كيف لا والحنين إلى الوطن وإلى مكة دام سنين وسنين وسوف يطوفون بمكة مجددا ورؤيا الأنبياء حق فعزم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ أربعة آلاف من الصحابة وتوجه إلى مكة وزوجته أم سلمة وتوجه إلى مكة يعني بهذاك الوقت جرت المفاوضات الشهيرة والمشهورة صلح الحديبية يعني وجه بنود في هذا الصلح الحديبية أنهم ما يدخلوش العام هذا إلى مكة حتى العام الآخر أنهم يديروا هدنة بين قريش والمسلمين لمدة عشر سنين وأنه من جاء مرتدا من المسلمين إلى قريش قبلته ومن جاء إلى المسلمين يعلن إسلامه لازم أنه يرفضوه والعرب عندهم حق الاختيار يدخلوا في حلف قريش ولا في حلف المسلمين فالصحابة شافوا أن هذا إشحاف كبير في حق المسلمين كيف لو عمر بن الخطاب يعني في معنى الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نحن اللي رانا على حق يعني ما قبلوش الشروط الصحابه فعمر بن الخطاب بحدته بشدته وحزمه جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له ألسنا على حق وعدونا على باطل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له بلى فقال عمر فلما تعطي الدنية في ديننا إذن لكن الرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي كان يعلم أنها خطوة لفتح مكة في المستقبل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم بمعنى الحديث قال لهم فانحروا واحلقوا يعني فانحروا واحلقوا فقد قبل فقد قبلت عمرتكم يعني بلا ما تروحوا العمره وطوفوا فقط انحروا واحلقوا والله عز وجل راح يتقبل منكم فالصحابه ابوا على ذلك علاش داتهم العزه بالنفس وحب الله ويعني دهم غضب غضب المسلم لربه وللدين هذا يعني غضب يعني طبيعي فابوا على ذلك ثلاث مرات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انه يعاود لهم الكلمه ثلاث مرات انحروا واحلقوا وما قبلوش فهنا صارت المشكله يعني مشكله سياسيه شائكه عظيمه كيف حلها الرسول صلى الله عليه وسلم واين ذهب كما قلت لكم كان جاي مع أربعة ألاف من الصحابة وزوجته أم سلمة فدخل للبيت نعم دخل للبيت عند أم سلمة وقال يعني كلمته قال يا أم سلمة ما شأن الناس بمعنى انه مالهم علاش ما بغاوش يتبعوني فام سلمى اش كتقول له تقول له يعني ما تزيدش تهضر معاهم انت اللي حلق وانحر وخرج وهما كي يشوفوك يعني راح يتابعوه فكانت هذا هو الحل اللي قدمته ام سلمه للرسول صلى الله عليه وسلم ونحروا يعني اتبعوه الشاهد في الامر يعني زبده الحديث واش ندو من هذا القصه والموقف ان الرسول صلى الله عليه وسلم في قضيه كما هذه قضيه دينيه وسياسيه شائكه يدي الرأي تاع زوجته أم سلمة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي والموف والمحفوف بالتوفيق والعصمة يدي رأي تاع زوجته في قضية كي هذه فأبدا ليس في الأمر انتقاص أن يستشير الزوج زوجته في أمور الدنيا ليس في الأمر انتقاص وليس في الأمر منقص من الرجولة فعلى العكس تماما فهذه من الرجولة أن تستشير زوجتك في أمور الحياة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قضية كهذه وما نسمعه من هادمي الأسر ومقللين شأن النساء والذين يقولون شاورهن وخالفهن ما هذه إلا ذكورية مقيتة ولا تمت إلى الدين والمنطق والسنة بصلة فشاورهن وخذوا برأيهن سلام